yeah, boy. अरे देवा ये गड़बड़े बाबा नानी तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा मेरे भाई को छोड़ दे वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा नो नो नो नो भाई इन तो शुरू होते खत्म हो गया है कमाना सीखे नहीं शारीरिक संतुलन भी हिल गया Nut. Ha! Got him! Ha! Got him! Look there, go back to Ha ha ha ha! क्या मायला ए, ये तो सब गुंडा लोग भाग रहे अभी मदद है भाई अभी मदद है मैं तो बाल बाल बच गया निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल भाई लोग टेंशन लेने का नहीं संडे को आ? हाँ? संडे को मस्त नहा धो के आ? आ? हाँ? और आना मैं तुम्हें घर पे आके देके जाऊंगा संडे को फिर मारने खाएगा तू जिधर देखा उधर मार कर दे देता तू जा जा जा कबूतर जा जा जा इधर है ना मेरा बच्चा तू इधर है भाई लोग टेंशन लेने का नहीं देने को वाह क्या सीन है क्या सीन है अभी मजा आएगा ना भिड़ो Do it. Do it. Come on, kill me, I'm here. Come on, do it now, kill me. <laughs> Lagar Baba! These nuts! Ha! Got Ha! Got him! Enemy spotted! Hey! Nature! Dorime! Interrimo ad appare Dorime! Ameno!